Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.